an 28 yaşındayım. E, bugün 14. günüm. Gökmen veya millet oldum. E, ee, migren hastası olarak aç kalamama sorunumdan dolayı 8 senedir sürekli kilo alıyordum. E, her vermeye çalıştığımda, her diyet yaptığımda tekrar daha fazla, belki iki katını alarak e, sonunda 30 kiloya yakın fazlam olmuştu. E, obezite sınırını geçtiğim zaman çok mideyi araştırmaya başladım. Ee, arkadaşlarım diyetle sporla verebileceğimi çok söylediler. Spor salonuna tekrar yazıldım tekrar diyetler yapmaya başladım. Olmadığına karar verdiğim zaman Gökmen Bey ile konuşmaya geldim. Ee, internetten bayağı bir araştırma yaptım. Ee, ameliyatı gayet iyi biliyordum. Ee, Gökmen Bey ile geldiğimde zaten olmaya karar vermiştim. Ee, kendisi de bana güven verdiği için e, ameliyat hemen oldum. E, konuşmamızın sanırım 5. günüydü. E, müsaitlik durumuna göre ayarladık ve hemen ameliyat oldum. İlk bir hafta içinde 4 kilo verdim. Sonraki hafta vermedim ama e, bunu metabolizmamın yavaşlamasına ve sadece sıvı aldığım için kendimi halsiz hissettiğim için yatmama bağladım. Her hasta e, farklı şeyler yaşıyor. Benim migrenim olduğu için ilk 3 gün boyunca e, hapımı içemediğim için e, çok zorlandım. Migren krizleri yaşadım. Bunun dışında karnımla ilgili hiçbir problemim olmadı. Bazı Hastalar internetler, internete yazıyorlar. İşte çok ağrım oldu, kendim işte duramadım, hastaneyi yıktım falan. Biraz korktum açıkçası. Gökmen Bey'e sorduğumda o da hastaya göre değişir demişti. Benim hiç ağrım olmadı. Ee, tek problem sanırım biraz aç kalmak. Ee, onun <laughs> dışında bir problem yok. O da iki hafta boyunca sıvıyla beslendikten sonra püreye geçince değişiyor. Ee, dün akşam ilk defa püre yedim. 13. günümde yedim. Ee, normalde sonra oluyor. Biraz da odasını aldıktan sonra kendime geldim. Her geldiğimde Gökmen Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Çok daha iyi olacağına eminim. Herkese teşekkür ediyorum.